Celebra tus primeros 50 con la nueva canción de Luis Barbosa, disponible en todas las plataformas digitales. Contactos al 311-269-1479. Y que cante el mariachi y que toque la orquesta, que se sirva un traguito, que se prenda la fiesta, porque hoy celebramos mis primeros 50. y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Eso, muy bien.